jah, Eesti on viimase kahekümne viie aasta jooksul eh, läbinud väga olulise muud-, muudatuse äh, jäätmekäitlussüsteemi arendamise seisukohast vaadatuna, et kui me olime siin kakskümmend aastat tagasi tüüpiline selline prügilakeskne ühiskond, kus valdav osa meie poolt tekitatud jäätmed läks prügilasse, teatud määral ka isegi metsa alla, siis tänaseks päevaks oleme me jõudnud keskmiste Euroopa liikmesriikide sekka, kusjuures ma arvan, et sellised perspektiivid on meil üpris head. jah, tegelikult on ka SEI Tallinnal oluline roll olnud äh, mängida sellise jäätmekäitlussüsteemi arendamisel ja me oleme siin väga oluliselt ikkagi kaasa aidanud nii poliitika kujundamisel, õigusaktide draftimisel kui ka inimeste ja erinevate osapoolte teadlikkuse suurendamisel. üks oluline kindlasti panus on see, et, et tänu Sei Tallinnale on tegelikult Eesti riigil küllaltki hea ülevaade jäätmekäitlusest. ehk siis otsuse tegijatel on tänu meie erinevatele uuringutele väga hea alus teha õigeid otsuseid Äh, see Tallinn on tegelikult olnud äh, nagu Šveitsi armee nuga, selline multifunktsionaalne. no mul ei ole kahtlust, et äh, kui siin Sei Tallinna nii-öelda siis vanuse järgi kakskümmend viis aastat on tegutsetud, siis järgnevaks kahekümne viieks aastaks on jäätmekäitlusteemasid küll ja veel. ja noh, siin sellise väga selge suure märgi paneb nüüd kohe ilmselt sellel aastal võib-olla veel äh, maha. Äh, me eeldame seda, et siis võetakse vastu Euroopa Liidu ringmajanduspakett ja selle osas siis ju äh, terve hulga Euroopa Liidu direktiivide muudatus, mida Eesti peab hakkama samamoodi rakendama nagu kõik liikmesriigid. ja sealt tulevad ju väga põhimõttelised muutused kogu jäätmekäitlussüsteemi jaoks